Hola a todos. Benvenuti questa mattina. Bienvenidos esta mañana. È un tempo di benedizione. Es un tiempo de bendición. Tutti stanno approfittandosi di questo mese di vacanza di agosto. Tutti stanno approfittando di questo mese di vacaciones in agosto. Però noi vogliamo anche approfittare della parola di Dio. Però vogliamo approfittare anche della parola di Dio. Perché la parola di Dio ci aiuta anche a rilassarsi e a riposarci, no? Perché la parola di Dio también nos ayuda a relajarnos y riposarnos. E ci dà le soluzioni per eh, le realtà che noi affrontiamo tutti i giorni. Y nos da las soluciones para la, las realidades que enfrentamos todos los días. Come diceva mia moglie prima, come siamo sposantes, affron affrontiamo difficoltà, circostanze, enfrentiamo difficoltà, circostanze, problemi. Però viene la risposta per i nostri problemi. Pero viene la respuesta por nuestros problemas. Viene la soluzione per tutte le nostre afflizioni. Viene la solución para nuestras aflicciones. Anche se attraversiamo le difficoltà, attraversiamo le tormente. Aunque pasemos per le tormentas e le difficoltà. E arriva il tempo che questa tormenta finisce. Llega el tiempo en que termina. E quando finisce noi vedremo il risultato di quella tormenta. E quando termine veremos il risultato di questa tormenta. Perché quella tormenta va a produrre un cambiamento dentro di noi. Perché questa tormenta va a produrre un cambio dentro di noi. Per farci arrivare al livello spirituale dove Dio vuole che noi arriviamo. Para que lleguemos al nivel espiritual donde Dios quiere que lleguemos. Vogliamo leggere Marco capitolo 6? Vogliamo leggere Marco capitolo 6? Dal verso 48 al verso 56. Dal versículo 48 al 56. y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre la mar y quería precederlos. Y viendo de ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Mas luego habló con ellos y les dijo, Alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en el barco y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban, porque aún no habían considerado lo de los panes por, cuando, los panes, por estaban ofuscados sus corazones. Y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret y tomaron puerto. Y saliendo de ellos, el ellos del barco, luego le, le conocieron. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos de lechos, a donde oían que estaba y donde quiera que entraba, en aldeas o ciudades o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que tocasen ni siquiera, ah, siquiera el borde de su vestido, y todos los que los tocaban quedaban sanos. I iniziarono a manifestarsi. Los milagros empezaron a manifestarse. Dopo que i discepoli habían atravesado la tempestad. Después de que los discípulos pasaron por la tempestad. Però perché si misero a gridare durante la tempesta? Pero ¿por qué pusieron a gritarse durante la tempestad? Perché c'era questa credenza nei pescatori a quell'epoca. Porque había esta creencia en los pescadores de esa época. Che quando c'era la tempesta. Cuando había la tempestad. E loro vedevano un fantasma. Ellos veían un fantasma. Era perché era finito, dovevano morire. Era perché se iban a morire. E quindi quando videro Gesù da lontano non riuscivano a capire che era Gesù. Per questo quando videro Gesù da lejos y no entendieron que era Gesù. Perché voi immaginate che significa camminare su una tempesta. Perché immaginate lo che significa camminare sopra una tempesta. Sempre noi siamo abituati a pensare che l'acqua è piana e che vediamo Gesù che cammina sull'acqua come se sta passeggiando. Sempre siamo acostumbrados a pensare a Gesù sobre el agua che passa. Però la, la Bibbia ci dice che c'è una tempesta per la Biblia dice que había una tempestad. E qui dobbiamo immaginare che le onde facevano camminavano così. Así que tenemos que imaginarnos las ondas que se movían así. E immagina Gesù che camminava tranquillo ovviamente su quelle onde, ma che le onde comunque c'erano. O sea che Gesù camminava tranquillo, però igual había muchas ondas. E quindi le persone che vedevano a un certo punto vedevano Gesù, poi si alzava l'onda, non lo vedevano più. Quindi Gesù la... appariva e spariva davanti ai loro occhi. Por eso las personas que estaban ahí, o sea, veían a Jesús, luego se subía la onda y lo, no lo veían más. O sea que aparecía y desaparecía. Non so se, se, se l'avete compreso perché eh, eh, io all'inizio non lo comprendevo questo. No sé si lo habéis entendido porque al inicio yo no lo entendía. Gesù stava dietro, stava camminando sul mare Jesús estaba caminando en la mar e le onde si alzavano e si abbassavano. y las ondas subían y bajaban. Se voi avete mai visto il mare di notte, Si visto el mar de noche, non si vede niente, sembra acqua nera. no se ve nada, parece negro. E quindi le persone vedevano Gesù apparire e sparire. Entonces las personas veían a Jesús aparecer y desaparecer. Perciò sembrava un fantasma. Por eso parecía un fantasma. state comprendendo? Entienden? E quindi praticamente loro si misero paura, dice qua lo stiamo vedendo tutti, ma tu lo stai vedendo. Por eso todos se pusieron miedo porque dice yo lo veo, tú lo ves. Anche io vedo il fantasma, tu lo vedi il fantasma. Ah sì, io vedo il fantasma, tu lo ves. È finita. Ya sta. Quindi avevano questo timore per questo motivo. Por eso tenía miedo por esto. E ci sono delle tormente nella nostra vita. Y hay tormentas en nuestra vida. Ci sono dei momenti hay momentos in cui le difficoltà salgono e scendono. En que las dificultades bajan y suben. E a volte lo vediamo Gesù e a volte non lo vediamo. Y a veces vemos Jesús y a veces no. E sembra quasi che sta per finire tutto. E parece che si sta per acabar todo. O sembra quasi che le cose non, devono, non stanno andando come devono andare. O pare che le cose non stanno yendo come devono andare. Però Dio oggi ci sta dicendo. Diciendo, che usciremo da questa tempesta. Tempestad, con un nuovo livello spirituale. Con un nuovo livello spirituale. Perché quando loro arrivarono dall'altra parte del lago. Porque cuando ellos llegaron del otro lado del lago, si manifestarono tantissimi miracoli. Si manifestaron muchos milagros. E anche quando tu arriverai all'altra parte della tua tempesta. Y también cuando tú llegarás al otro lado de su tempestad. È lì che inizierai a sperimentare un nuovo livello spirituale. Ahí vas a experimentar un nuevo nivel espiritual. Tutti sono passati per tempeste nella loro vita. Todos pasaron por tempestades en su vida. Parliamo ad esempio di Giuseppe. Come José. Giuseppe era un ragazzo di 16-17 anni. Usted tenía como 16-17 años. Era un ragazzo fedele a Dio. Era un chico fiel a Dio. Tu immagina che i suoi fratelli facevano tante cose sbagliate Imagínate que sus hermanos hacían muchas cosas malas. La Bibbia dice che erano immorali e facevano delle cose immorali. Dice che erano immorali, hacían cosas malas. Però Giuseppe andava dal padre e gli riferiva tutte le cose sbagliate che facevano i propri fratelli. Pero José se iba del padre e diceva tutto lo malo che hacían los hermanos. E questo era appunto perché, eh, perché quello che i fratelli facevano a lui non piaceva. Y esto era porque lo que los hermanos hacían no le gustaba. Era un uomo con dei principi sani secondo Dio. Era un uomo con principi, secondo Dio. Quando i fratelli lo volevano vendere, lui piangeva. Quando los demás querían venderlo, él lloraba. Non mi vendete, vi voglio bene. Non mi vendan perché los quiero. Però i fratelli lo hanno venduto. Pero los hermanos lo vendieron. Ed arrivò in Egitto e fu schiavo in Egitto. Llegó en Egipto e fu esclavo ahí. E lì servendo il Signore, cioè servendo il suo padrone, divenne il capo degli schiavi. E sirvió su, uh, su jefe y se volvió el jefe de los e eh, per essere fedele a Dio e al padrone y para serle fiel a Dios y al padrón fu, andò a finire in carcere se quedó en la perché fu sedotto e quindi questa donna lo voleva far commettere adulterio. Perché questa mujer quería seducirlo e hacerle hacer comettere adulterio. O fornicazione. O fornicazione. Però Giuseppe no, Giuseppe era fedele agli insegnamenti che aveva ricevuto di Dio. Però José era fiel alle insegnanze che aveva ricevuto di Dio. Non era un uomo che voleva andare nel compromesso. Non era un uomo che quería nel compromesso. E per questo ha dovuto attraversare tutte queste tempeste della sua vita. Per questo ha dovuto passare per tutte queste tempestades en sua vita. Però alla fine delle tempeste tempeste, pero al final della las lui si è trovato ad un livello molto più alto. Él se encontró en un nivel mucho más alto. È diventato il viceré di Egitto. Si volvió el rey de Egipto. E in Egitto non, si, non succedeva niente se non passava attraverso le mani di Giuseppe. Y en Egipto no pasaba nada si eh, José no lo, lo, controlaba antes. Non so se mi state comprendendo. Non so entienden. Quando noi usciremo dalla difficoltà, usciremo dalla tempesta. Quando saldremo dalla tempestà dalle difficoltà. È lì che noi ci ritroveremo in un altro livello spirituale. Ahí estaremos en otro nivel espiritual. La stessa cosa è successa con Ruth e Naomi. Lo mismo le pasó a Ruth y Naomi. Eh, c'era un uomo che si chiamava Elimelech. Aveva un uomo che si chiamava Elimelech. Che viveva in Betlemme. Che viveva in Betlemme. Belen. Belen. E a, a causa di una carestia dovette andare a vivere in un'altra città straniera. E per una carestia tuvo che vivere in un'altra città straniera. E in questa città si sposarono i suoi due figli. Y en esta ciudad se casaron sus hijos. Se casaron con una donna que se llamaba Orba una otra donna se llamaba Noemi. Se casaron, o sea, se casaron con una mujer que se llamaba Orba y otra que se llamaba Noemi. ¿Y sembraba una familia? No. no Noemi, no, Noemi. español, no. no. Eh, sembrava una familia feliz? Y parecía una familia feliz. Pero Però que che all'improvviso muore il padre e muoiono i due figli. Pero imagínense que de repente muere el padre y los dos hijos. C'erano dovuti scappare dalla loro città perché non c'era il cibo. Tuvieron che escaparse de sua città perché non había comida. Però adesso muore il padre e muoiono i figli. Pero ahora murió el padre y los hijos. E rimane soltanto Naomi, Orba e Ruth, che è la, madre, eh, che è la moglie di Elimelech. E se queda solo uh, Naomi, Orba e Ruth, che è la madre, o sea, la madre de Elimelech. Va bene, siamo in tre, ci facciamo compagnia. Bueno, siamo tre, nos hacemos compagnia. Però Orba saluta tutti quanti, dice adios, io me ne vado, però arrangiatevi. però Orba se fu e dice, bueno, se la ven ustedes. E quindi loro iniziano, tornano nel paese eh, di Betlemme, tornano alla città di Betlemme. E Ellos vuelven a Belén. Però non hanno nulla. Però non tienen nada. E sono vedove. E sono viudas. Quindi non, non hanno praticamente niente. O sea che non tienen nada di nada. Era un momento difficilissimo della loro vita. Era un momento molto difficile della sua vita. Addirittura che Noemi dice da adesso in poi chiamatemi Mara. Che desde ese día Noemi dijo llamadme Mara. Che significa amarezza. Che significa amargura. Mentre il nome di prima Noemi significa dolcezza. Mentre Noemi significa dulzura. Dice chiamatemi Mara perché la mia vita ormai è amara, non ho più nulla. Dice chiamami Mara perché mi vita è amarga, e io non tengo nada. Che grande tempesta che stavano attraversando. Che gran tempesta che stavano passando. Però gli aspettava un grande cambiamento. Però gli esperaba un gran cambio. Perché questa era la famiglia. Era la famiglia da cui dopo è nato il re Davide. Del, eh, del quale nasce il re Davide. E alla fine è nato il Messia Gesù. E al final nasce Gesù. Giobbe. Job. Era un uomo integro e giusto. Era un uomo integro e giusto. Tanto che era giusto che il diavolo parlava, che Dio parlava di lui con il diavolo. Lo, o sea, era tan justo que Dios hablaba de él con el diablo. E Dio diceva vicino al diavolo, ah, hai visto Giove? E Dio le dice cerca il diavolo, hai ah, visto a Job? E il diavolo diceva, ah sì, però se me lo dai nelle mani, io lo faccio. E gli diavolo, sì, però se me lo dai nelle mani, io le hago tutto. No, un pochino más in frase. Ah, sì. es que si tu me lo das en las manos, io le hago todo. Immagina quanta era la fedeltà di quest'uomo. Imagínense cuál era la fe de este hombre. Che tutta la terra, quanta gente c'era. En toda la tierra había tanta gente. Però Dio parlava di Giobbe. Pero Dios hablaba de Job. Tu immagina che in cielo mentre Dio sta parlando con gli angeli. Imagínense que en cielo mientras Dios está hablando con los ángeles. Ah, guarda la terra. Ah, mira la terra. Eh, ci sta un sacco di gente, un sacco di peccato, un sacco di cose che non sono buone. Mucha gente, mucho pecado, muchas cosas malas. Però lì a Valencia ci sta un piccolo eh. gruppo di persone che vuole fare la volontà di Dio. Però lì in Valencia c'è un piccolo gruppo che vuole fare la volontà di Dio. Vogliono fare veramente le cose come dice il Signore. E realmente vogliono fare lo che Dio dice. Il diavolo hai visto quando sono fedeli. Il Diavolo, viste lo fieles che sono. E il diavolo tutto che si infada. E il diavolo che si infada. <laughs> Ti vuoi arrabbiare quando vuoi tu, tus sei sempre sotto i nostri lo Que te enfades o no, Satanás está debajo de nuestros pies. Amén. Però questo causò problemi a Giobbe però questo le, le, causó problemas a Job. Perché molte volte la tua fedeltà ti causa problemi. Perché muchas veces tu fidelidad te causa problemas. Quelli che non vogliono essere fedeli a Dio, ma vogliono vivere al 50%. Los que no quieren ser fieles a Dios, pero quieren vivir 50-50. Ti escludono, ti tagliano fuori. Te cortan afuera. E quelli che non vogliono vivere con Dio ancora peggio, non vogliono proprio sapere niente di Dio. Los que no quieren vivir con Dios no quieren saber nada tampoco. Ma addirittura ci sta il diavolo che sta contro di te. Però también hay el diablo que está en contra di te. Entonces Job en un solo giorno perse tutto quello che aveva. Así que Job en un día perdió todo lo que tenía. Perse la sua famiglia, perse i suoi figli. Su familia, sus hijos. Perse tutti i greggi che lui aveva. Todas las ovejas que tenía. Perse l'onore che aveva nei confronti dei suoi amici. Perdió el honor que tenía uh, con sus amigos. Perse l'onore nei confronti della moglie. Perdió el honor con su esposa. Qualcuno dice, vabbè, però perlomeno teneva la salute. Ahí dije, bueno, al menos tenía salud. Però pure quello gli tolse. Pero también le quitaron esta. Mm. Perse ogni cosa. Perdió todo. Era una grande tempesta che lui stava attraversando nella sua vita. Era una gran tempesta che lui stava affrontando nella sua vita. Però se tu vedi quello che è successo dopo, Pero si viste lo que pasó después, puoi vedere come Giobbe alla fine entrò in un altro livello spirituale. viste come Giobbe entrò in un altro livello spirituale. Perché Giobbe dice una frase specifica. Perché Job dice algo specifico. Prima avevo sentito parlare di te. Antes escuchaba hablar de ti. Adesso ti ho visto faccia a faccia. Però ora ti vi cara a cara. E vedere faccia a faccia significa essere in un livello differente. Y ver cara a cara a Dios es estar en otro nivel. La Bibbia è molto chiara, dice in Romani capitolo 15 verso 4. Uh, eh, la Bibbia dice in Romanos capitolo 15 versículo 4. <clears throat> porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Cioè tutte che noi leggiamo nella Bibbia Todas estas pruebas que leímos en la Biblia sono state scritte per nostro insegnamento. Fueron escritas para nuestra enseñanza. Con lo scopo que noi sviluppiamo pazienza. Ah, con el propósito que desarrollemos paciencia e la consolazione dello Spirito Santo. Y la consolazione dello Spirito Santo. In modo da poter avere speranza. Y para che tengamos esperanza. Tu devi avere speranza. Tienes que tener esperanza. Può darsi che stai passando in un processo difficile della tua vita. Puede que estés pasando por un proceso difícil de tu vida. Magari non come Giobbe che gli è morto tutta la famiglia. A lo mejor no como Job que le murió toda la familia. O non come eh, Naomi o Ruth che gli sono morti tutti i mariti, tutti i figli. O Naomi o Ruth che le murieron los maridos y los hijos. Però ognuno di noi passa per tempeste, per mm, situazioni della nostra vita. Pero cada uno de nosotros pasa por situaciones en su vida. Però queste cose sono state scritte nella Bibbia, questi esempi, Estos ejemplos fueron escritos en la per insegnarci para enseñarnos ad avere pazienza, a tener paciencia, cioè confidare in Dio in quello che noi stiamo attraversando, o sea, confiar en Dios en lo que estamos pasando, essere consolati dalla parola ser consolados por la palabra e avere speranza, y tener esperanza, perché Dio ha un piano. Dio ha il controllo della tua vita. Devi avere speranza. Perché alla fine di tutto questo, esto, tu entrerai in un altro livello spirituale. Come hanno affrontato le persone queste prove? Come enfrentaron las personas estas pruebas? Cosa hanno fatto? Che hicieron? Se tu vedi la cosa comune che loro hanno fatto, algo in comune che hicieron, è quello di restare quanto più possibile vicini a Dio. Es quedarse lo más cerca posible de Dios. Isacco vive in una terra straniera. Isaac vive en una tierra extranjera. All'improvviso il padre muore. De repente su padre muere. E arriva una grande carestia su tutta la terra. Llega una gran carestia sobre toda la tierra. E quindi Isacco pensa di andarsene via, di andarsene in Egitto. Isaac piensa en irse en Egipto. Perché cercava cibo e non lo trovava, cercava cibo e non lo trovava. Perché stava buscando comida, stava buscando e non la incontrava. Però Dio gli dà una parola. Pero Dios le da una palabra. Dice rimani qua e pianta. Dice quédate aquí y siembra. E lui in un anno diventa 100 volte più ricco. E in un año se vuelve 100 veces más ricco. Era una grande tempesta. Era una gran tempestad. Non aveva come vivere, non aveva come mangiare. No tenía como vivir o come comer. E lui voleva andarsene in un altro paese. Y quería in un altro paese. Però prima di fare una scelta, lezione, lui si è avvicinato ed è rimasto vicino a Dio. Él se acercó y se quedó cerca de Dios. Questa è stata la chiave de, per uscire dalla tempesta di Sacco. Esto fue, esta fue la clave que lo hizo salir de su tempestad. C'è una chiave per uscire dalla tua tempesta. Hay una clave para salir de tu tempestad. Come sono usciti dalla tempesta i discepoli? Come salirono i discepoli? Gesù è salito sulla loro barca. Gesù subió en su barco. C'è una chiave per uscire dalla tempesta nella tua casa, nella tua famiglia. Hai una chiave per salire dalla tempestà della tua famiglia, in tua casa. C'è una chiave per uscire dalla tempesta nella tua economia. Hai una chiave per salire dalla tempestà della tua economia. Devi essere vicino a Dio. Tienes que estar cerca di Dio. Gesù deve stare nella tua barca. Gesù tiene che stare in tuo barco. E quindi Isacco piantò, fece quello che Dio aveva detto, stette vicino a Dio. Per questo Isaac obedeció a Dio e sembrò e estuvo cerca di Dio. E la Bibbia dice che raccolse cento volte quello che aveva seminato exterminati. Y la Biblia dice que él sembró, o sea, que él Uh, cosechó. Cosechó 100 veces más lo che tenía. La cosa era così assurda. Era tan absurdo. Che tutti i suoi nemici andarono da lui. Che i enemigos fueron de él. E dice: No, no, noi abbiamo visto che Dio è con te, e vogliamo fare un patto con te. E dijeron: No, nosotros hemos visto che Dio sta contigo e queremos hacer un pacto contigo. Questo portò Isacco ad un livello nuovo. Eso llevó a Isaac a un nivel más uh, nuevo. Prima lo combattevano, lui faceva i pozzi, gli chiudevano i pozzi. Antes él peleaba, le o sea, él hacía pozos y le cerraban los pozos. Adesso dopo questa tempesta. Ahora después de esta tempestad. Lui era considerato perché Dio era con lui. Estaba considerado porque Dios estaba con él. Non possiamo combattere contro una persona che Dio sta con lui. No podemos pelear contra una persona que tiene a Dios con él. Entonces, quindi andiamo a fare una, un patto con questa persona. Así que vamos a aliar, aliarnos con esta persona. Quindi passò da essere attaccato pasar de ser atacado ad essere temuto. A ser temido. Mi state comprendendo? Entiendo. La stessa cosa passò a Giobbe. Lo mismo le a Job. Giobbe praticamente si avvicinò a Dio. Job si acercó a Dios. E nel momento in cui lui si avvicinò a Dio y cuando se acercó a Dios e iniziò a vedere Dio, y empezó a ver a allora è lì che la vita di Giobbe cambiò. ahí su vida cambió. Quando lui disse, io prima sentivo parlare, ma adesso ti vedo faccia a faccia. Cuando él dijo, ya antes escuchaba hablar de ti, pero ahora te veo cara a cara, È lì che cambia tutto nella vita di Giobbe. Ahí cambia la vida de Job. E mentre prima gli amici lo offendevano e dicevano, ah tu sei così, colpa del tuo peccato. Y mientras antes los amigos lo ofendían, que dicen, eres así por tu pecado. Adesso dovevano andare da Job e ricevere preghiera da Job per essere guariti. Ora tienen que ir de Job para recibir oración y ser sanados. Perché Dio gli disse, se volete essere guariti, dovete andare da Job e farvi pregare da lui. Perché Dio gli dijo, se volete essere sanati, tenete che ir da Job e essere orati per lui. Quindi un altro, un altro livello spirituale. Otro nivel espiritual. La stessa cosa passò a Giacobbe. Lo mismo le pasó a Jacob. Giacobbe aveva um, tradito il fratello, aveva tradito il padre. Jacob aveva ingannato il, il il padre. E dovette scapparsene. E tuvo che scapparse. Perché il fratello cercava di ucciderlo. Perché l'hermano voleva matarle. Una grande tempesta. Una gran tempestà. Però mentre lui sta scappando. Però mentre se le sta scappando. Lui fa un voto con Dio. Hace un pacto con Dios. Ha un sogno. Tiene un sueño. Vede una scala praticamente appoggiata al cielo. Ve una scala appoggiata al cielo. Genesi 28 dal verso 20 al verso 22. Genesi 28 del 21 al 22. 20 al 22. Ah, de 20 al 22. E quindi fa un patto con Dio. <clears throat> Hace un pacto con Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, Y si tornaré en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres el diezmo lo he de apartar para ti. Prima era el Dios del Padre. Antes era il Dio del padre. Prima era il Dio del nonno. Antes era il, eh, il Dio dell'abuelo. Ma durante questa tempesta lui si avvicina a Dio. Pero durante questa tempestad si acercò a Dios. Più che un incontro, lui ha un vero e proprio scontro con Dio. Más que un encuentro fue oh, un enfrentamiento con Dios. Combatte con un angelo addirittura. O sea, peleando con un ángel. Però quando lui ritorna. Pero cuando él vuelve. Da questa grande tempesta. Esa gran tempestad. Le cose sono cambiate. Las cosas cambiaron. Mentre prima il fratello lo voleva uccidere, adesso non lo voleva uccidere più. Mientras antes el hermano quería matarle, ahora ya no quería matarle. Mentre prima non aveva nulla quando scappava. Mientras antes no tenía nada cuando escapaba. Adesso era ricchissimo, addirittura che faceva dei doni al fratello. Ahora era tan rico che le hacía regalos al hermano. Aveva mogli, figli, Uh, tanti, tanti, beni. Tenía mujeres, hijos y muchos bienes. Però adesso addirittura aveva una cosa in più. Pero ahora algo más. Aveva un nome nuovo. Tiene un nuovo nome. Prima era Giacobbe l'ingannatore. Antes era Giacobbe l'ingannatore. Quello che faceva le truffe. El que hacía trampas. Però adesso era Israele. Pero ahora era Israel. Il principe di Dio. Il principe di Dio. Il patriarca che avrebbe dato vita a un grande popolo. Il patriarca che hubiera dato vita a un gran pueblo. Tutto questo dopo che uscì dalla tempesta. Todo esto cuando salió de la E così in tanti esempi. E così con molti esempi. Dobbiamo comprendere che la tempesta Tenemos que entender que la tempestad è uno strumento che Dio usa es un instrumento que Dios usa per portarci ad un altro livello spirituale. para llevarnos en otro nivel espiritual. Giosafat ebbe la valle di benedizione Josafat tuvo eh, la vara de bendición e Ezechia sconfisse il nemico e venne temuto da tutti y altri regni. Ezequiel uh, derrotó enemigo y y temido por todos los demás reinos. E così tutti gli altri. Y así todos los demás. tú lo manejas en toda la Biblia Tú puedes leerlo en la Biblia. La, la, fine della tua storia non è ancora stata scritta. El final de tu historia aún no fue Ancora non, è, non sei uscito dalla tempesta. Aún no saliste dalla tempestà. Però questa, questa, mattina il Signore ci sta dicendo. Pero esta mañana el Señor nos está diciendo. Arriva la fine della tua tempesta. Llega el final de tu tempestà. Fra poco inizierai a vedere la luce del sole. Eh, En poco tiempo verás la luz del sol. E inizieranno a manifestarsi le benedizioni spirituali. Y se manifestarán las bendiciones espirituales. Inizieranno a manifestarsi le benedizioni naturali. Se manifestarán las bendiciones naturales. Perché stai arrivando ad un nuovo livello. Porque llegarás a un nuevo nivel. L'altro giorno stavo leggendo una cosa che aveva scritto un pastore. El otro día estaba leyendo algo que dijo un pastor. Parlava della Pasqua, delle difficoltà. Hablaba de la Pascua, las E parlava del venerdì che Gesù ha affrontato. E hablaba del viernes che Gesù si enfrentò. E diceva è venerdì e c'è Pilato e un consiglio di anziani che stavano cospirando contro Gesù. E dice, il <clears throat> viernes ahí uh, había Pilato e un, y los ancianos que estaban haciendo un plan contro Gesù. E venerdì all'improvviso i discepoli se ne vanno e abbandonano Gesù perché Gesù è tradito da Giuda. E de repente los discípulos se van il viernes perché fu traicionato por Giuda. Pietro, che era l'uomo che lui sentiva vicino, a un certo punto lo rinnega. Pedro, che era l'uomo che sentiva più cerca della nada, lo, lo niega. Maria, la madre, sta piangendo. La madre sta llorando. Però era solo venerdì. Pero solo era il viernes. Non sapevano che la domenica era vicina. No sabían que el domingo estaba cerca. E venerdì i romani colpiscono Gesù. E il venerdì los romanos uh, a Gesù. Lo picchiano, lo mettono, gli mettono un mantello attorno, scarlatto. Che scarlatto? Viola. Ah, lo golpean, le ponono un mantello oh, morato. O rojo. E lo prendono in giro. E se burlano di lui. Gli mettono una corona di spine sul, sulla testa. Le ponen una corona de espinas en cabeza. Però è solo venerdì. Pero solo es el viernes. Gesù inizia a caricare la croce e inizia a camminare verso eh, il posto dove sarà crocifisso. Gesù toma su cruz e inizia a camminare verso il lugar dove va a essere crucificato. Arriva là i soldati gli piantano dei chiodi nelle mani e dei piedi. Llega ahí, los soldados le, le ponen, ah, ¿cómo se llama? Tornillos. Clavos. Clavos en las manos y los pies e lo alzano su una croce a fianco dei criminali. Y lo levantan en una cruz cerca de criminales. Il giusto, il santo adesso è come un criminale. El justo, el santo ahora es como un criminal. Però è solo venerdì. però solo es viernes. È lì che inizia a cadere il sangue sulla croce. Ahí empieza a caer el sangre en cruz. Il suo corpo inizia a non avere più la forza. Su cuerpo ya no tiene fuerza. Il suo spirito è stanco. il suo spirito è cansato quelli che sono a fianco lo, lo, lo, prendono anche in giro i ladroni. Los que están al lado, los ladrones hasta se burlan de él. Quelli che stanno giù lo prendono in giro. Los que están abajo se burlan de él. Ah, ma se tu sei Dio, scendi dalla croce, così noi crediamo. però se tu eres Dio baja de esa cruz, così así creemos. Però è solo venerdì. E venerdì i discepoli stanno parlando. Però che cosa non ha funzionato se lui era il Messia? Però che è lo che non, no funzionò se era il Messia? I farisei stanno facendo festa. Los fariseos están celebrando. Finalmente abbiamo tolto da mezzo questa persona che dava un sacco di fastidio. Por fin quitamos del medio esta persona che solo molestava. Però era solo venerdì. Solo non sapevano che fra poco arrivava la domenica. No sabían que en poco tiempo iba a llegar el domingo. Gesù è sulla croce. I discepoli lo hanno abbandonato. Los discípulos lo dejaron. In mezzo ai ladroni medio de los ladrones, dimenticato da tutti e da tutto. olvidado de todo y todos, E all'improvviso si sente dimenticato anche da Dio. y de repente siente que hasta Dios se olvidó de él. E alza lo sguardo al cielo e dice Eli, Eli, lama sabachthani. Y sube ah, su voz al cielo y dice, Eli, Eli, Lama lama sabachthani. sabachthani. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has non sentiva neanche più la presenza di Dio con lui. Ya no sentía ni la presencia de Dios con él. Nessuno lo poteva aiutare, nessuno lo poteva salvare. Nadie podía ayudarlo, nadie podía salvarlo. Mentre sta dicendo queste parole, mientras dice, mientras dice estas palabras, la gente giù neanche capisce quello che sta dicendo. La gente abajo ni entiende lo che dice. Ah, adesso ha chiamato Elia, vediamo se arriva Elia, Elia a liberarlo. Ah, ora chiamo Elia, a ver si viene Elia a liberarlo. Però era solo venerdì. Pero solo era viernes. Ad un certo punto Gesù dà il suo spirito. Jesús da suo spirito. Viene seppellito. Lo entierran. Un soldato fa la guardia. Un soldato sta di guardia. Mettono una pietra davanti alla tomba e la sigillano per evitare che qualcuno potesse dire qualche cosa. Y ponen una roca delante de su tumba y lo cierran bien para evitar que alguien pudiera hacer algo. Però la domenica si stava avvicinando. Pero el domingo estaba llegando. E all'improvviso succede qualcosa. Y de repente pasa algo. La, la pietra viene sbattuta da un'altra parte. La roca se va in otro lado. I soldati che erano a difesa non hanno potuto più difendere nulla. Los soldados que lo estaban defendiendo no pudieron defender nada. E succede qualche cosa. Y pasa algo. Che Gesù esce da lì dentro in vittoria. Jesús sale de ahí en victoria. Anche la morte è stata sconfitta. Hasta la muerte fue derrotada. Gesù è entrato in un nuovo livello. Jesús entró en un nuevo nivel. Dopo aver sofferto la tempesta più grande della sua vita. Después de haber pasado por la tempestad más grande de su vida. E quindi oggi Dio ci sta dicendo. Por eso Dios hoy nos está diciendo. È solo venerdì. Solo es viernes o forse sabato. O quizás sabato. Però la domenica sta arrivando. Però il domingo sta arrivando. La fine delle tue tempeste stanno arrivando. E il finale delle tue tempestate sta arrivando. E quando uscirai da questa tempesta. E quando saldrás di qui. La tua vita andrà in un nuovo livello. Tu vida sta in un nuovo livello. La tua famiglia andrà in un nuovo livello. Tu famiglia sta in un nuovo livello. Le tue finanze andranno in un nuovo livello. Tus finanze stanno in un nuovo livello. Perché dopo la tempesta c'è il sole. Perché dopo la tempesta c'è il sole. La Bibbia ci parla della parabola della casa costruita sulla roccia. La Bibbia nos habla de la parábola casa construida en la Luca capitolo 6 dal verso 46 a 49. Lucas capitolo 6 dal versículo 46 a 49. Luca 6 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no es lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida el río dio con impetu a aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundado sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, el cual el río dio con impetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Quando costruivano una casa nell'antichità, Cuando construyeron una casa en la antigüedad, iniziavano a scavare ¿eh? empezaban a excavar. e quando trovavano l'argilla, Y cuando encontraban la argila, terracota, eh, con il calore diventava molto dura, con el calor se volvía súper dura. assomigliava a della roccia, Parecía roca, però non lo era, era argilla, pero no lo era, era terracota. era barro. Barro argilla. Sí. quindi cosa succedeva? Che loro, vedendo che era dura, costruivano lo stesso la casa sopra. Lo que pasaba es que ellos viendo, ellos era dura, igual construían la casa encima. E nell'arco di 5-6 mesi, massimo 7 mesi, avevano costruito una casa. E in 5, 6, con muchos 7 mesi già tenían la casa. Però quello che succedeva è che quando arrivava la pioggia, lluvia, perché arrivava la pioggia, claramente llovia, è lì che si rendevano conto se era pietra o era argilla. Ahí se daban cuenta de si era roca o era barro. E quindi se la casa era costruita sulla roccia, la casa rimaneva in piedi. Así que si la casa estaba construida sobre la roca, se quedaba de pie. Ma se era costruita sull'argilla, l'argilla si scioglieva. Pero si estaba costruita con el barro, eso se derretía. E praticamente la casa rimaneva costruita sul vuoto. E la casa stava sobre lo nada. E crollava. E caía. Ora qual è eh, l'insegnamento? Ahora, ¿cuál es la Che la pioggia arrivava per tutte e due case. La lluvia arrivava per le due case. Però solo quella che stava sulla roccia continuava ad andare avanti. Però solo la que estaba en la roca siguió yendo adelante. Alla stessa maniera la tempesta arriva sulla vita di ogni credente. Por eso la tempestad llega en la vita di cada creyente. Non pensare che perché hai conosciuto Gesù stai a posto, non avrai mai più problemi nella vita. No pienses que conocer, por conocer Jesús no tendrás más problemas en tu vida. I discepoli ce l'avevano lì presente e hanno passato per la tempesta. Los discípulos, sono passati per la tempesta. Los discípulos lo tenían ahí presente y pasaban por la tempestad. La domanda è, è la pregunta es, su che cosa stai costruendo la tua vita? Sobre qué estás construyendo tu vita? Sulla fede reale in Dio? Sulla fede reale in Dios? O sulle tue emozioni? O sobre tus emociones? La tempesta mostrerà la realtà di ciò su cui tu hai costruito. La tempestad mostrará la verdad de dónde, uh, dónde construiste. Solo attraverso la tempesta si va a rivelare la realtà della tua fede. Solo attraverso la tempestad si revelará la verdad de tu fe. E attraverso questa tempesta tu arriverai in un nuovo livello spirituale. E attraverso questa tempestad llegarás a un nuovo livello spirituale. Vengono tempi di grandi miracoli. Llegan tiempos de grandes milagros. Vengono tempi di grandi vittorie. Tiempos de grandes victorias. Viene un nuovo livello spirituale per la tua vita e per la Chiesa. Viene un nuovo livello spirituale per la tua vita e tu iglesia. E oggi sei nella tempesta. E oggi estás nella tempestad. Però è solo venerdì. Però solo es viernes. Fra poco arriva la domenica. Ya llega il domingo. E sarà una vittoria, una rivoluzione. Y será una victoria, una revolución Che trasformerà per sempre la tua vita. que transformará por siempre tu vida. L'unica cosa che devi fare Lo único tienes que hacer è cercare di essere il più possibile attaccato a Gesù. es estar lo más cerca de Dios. Cercare di avere Gesù insieme con te sulla barca. Intentar tener a contigo en barco. Perché quando Gesù è con te, Porque cuando Él está contigo, viene o non viene la tempesta, que venga la tempestad, alla fine arriverai dall'altra parte. al final llegarás del otro dove Dio vuole che tu stai. Donde Dios quiere que estés. Amen. Allora vogliamo eh, avere un tempo per pregare. Vogliamo salutare anche i fratelli che ci seguono in diretta attraverso Facebook. E se voi avete bisogno anche di preghiera, contattateci. E se necessitate di orazione, también escríbanos. Perché possiamo pregare per voi anche a distanza, anche in un altro momento, non ci sono problemi. Perché la mia mamma sarà per voi a distanza o in otro momento, non hay problema. Però vogliamo pregare per voi e aiutarvi a risolvere i vostri problemi. Pero queremos que resolváis vuestros problemas y orar por vosotros. Dio vi benedica e contattateci. Dios os bendiga y contáctenos. E vogliamo avere adesso